them. Big J in the microphone. 103 represent. Discúlpeme que le diga que usted me gusta y que la quiero para mí. Six million to will the love, my God. Y es que no puedo. que no las puedo sacar Nena, tú sabes lo que siento por Que me hace ilusionar Que no puedo controlar Nena, tú sabes lo que siento por vos Que me hace ilusionar Que no puedo controlar Que eso puedo que no la puedo sacar Como un tatuaje esta flecha de mi alma Y te confieso como tú nadie Sigo mano, tú con la luna <laughs> Es inevitable es un sentimiento, <laughs> ¿viste? Desde la siento fuerte ¿Viste? te produce Ahora permiso que por ahí até Luiz Arre.